Es de día. Apenas desperté. No sé dónde estoy. Llanuras verdes. Cielo azul nublado. Es de día. Siempre lo es. Siento un poder inmortal. No tengo hambre. No necesito dormir. Puedo retirar todo de mi camino y volverlo a formarlo a mi placer solo existe tierra y piedra.